井森鈴子の夕方パラダイスでは、ここで投稿コーナーです。以前、リッピーに出ていただいた時に、片思いエピソードという投稿を募集しましたが、今回は、リッピーの最新アルバム、リッピーホリックの推し曲、ハートエイク、恋と予感にちなんで、恋をしている時や告白する時の不安な気持ちを送っていただきましたので、早速紹介します。 まずは東京都のホエールホエールさん、22歳の男性の方からです。こんにちは。こんにちは。 え恋する心配というお題でしたので、私の苦い体験談を一つ。1年前、臆病な気持ちをどうにか奮い立たせて彼女に告白をし、OK をもらって付き合い始めました。しかし、彼氏として何をすれば喜んでもらえるだろうか、えー、わからなかった私は、君の望むことを言ってくれ、何でも叶えてみせると言ってしまいました。結果、それが逆に彼女に不安を与えてしまったのでしょう。振られてしまいました。 気を使いすぎると相手にも気を使わせてしまうんですね。こんなことなら強引に彼女を振り回して叱られた方がまだ良かったです。こういうお便りなんですが。切ないこれは。切ないね。切ないですね。ね、喜んでもらいたいがゆえにの。ねね優しさが優しさだけじゃダメなのよそういうことかそうよ 私のアルバムの中に「欲しいのは優しさだけじゃない」っていうタイトルの楽曲も入ってるからすごいいい楽曲だちょっと今それ一番それ処方しよう、うん、それ聞いてほしいねいいじゃんそうだね確かにいいじゃんもう22歳だし、うんうん、まだ失敗したって何度でもやり直せるから、うんうんうん、ねえそうだよ。っ砕けたらいいんじゃない同じミスしなきゃいいんだもんね。そうだよ、そうだよね。 れ頑張ってちょっと次はねちょっと強引なぐらいでもね、うん、強引にねう、うん、今日は映画行くぞみたいな感じのね、うん、そうねねはい、続きまして、群馬県のお米研究部員38歳男性の方からです。 これは僕が中学校の頃の話なのですが、同級生にとても仲のいい子が一人いました。端正な顔立ちに加えて愛嬌も良く、どこか少し抜けている性格の彼女は、同級生の間でも大人気でした。僕に至っては仲が良かったものの、中学校の卒業間近になりやっと恋愛感情と気づき卒業式前夜に会って思いを伝えることにしましたそして2人で会ったのですが緊張と振られたら友達でいられないという怖さから結局告白できません でした。しかしその帰り道、自分に情けなくなり、半分やけくそな思いでメールで彼女に告白しました。うん、結果は驚くことに OK で付き合うことになりました。さらに驚くことにずっと両思いだったことも分かりました。勇気を出すことの大切さとメールの偉大さに気づかされた初恋の思い出です。あらあら素敵 そういうこともあるのね。ね、まあ、メールって聞くと現代とか思うけど、ね、でもそういうやり方もあるっていう、ね、ことだよね。いや、でもその前日の夜に会ってさ、うんうまあ、でもその女の子も来てくれたわけだからさ、うん、いや、確かに。かその時点でさ、うん、俺だったらいけるなって俺は思うよ。 <laughs> いや、緊張しちゃったよ。と <laughs> か、俺。 <laughs> そう思うかもしれないけど俺だったらもうちょっとこれもう来てくれたってことはもう GO だなって思っちゃうけど、ね、お米研究部員最近ねやっぱみんなちょっとこう怖がってるね、うん、でもなんか相手の女の子も、ちょっと卒業前夜って前夜にちょっと誘われたら、うん、ゆり子だったら、うん、お、おやえ、ね、これは、ね、みたいなね、ワクワクがね。ゆり子だったら、りうでしょ本当にかもしれない。ねリピオだったらね。リピオはね、 ねリピも多分いっちゃうタイプだからね俺いけるっしょみたいな俺いけるっしょってなるそやっぱだからまあ18歳ねまだまだドキドキしてたんでしょうねその頃は中学生初恋よそうだよね。初恋の、そうだよね。もう次の日ね、振られて目真っ赤になってね。卒業式っていうのもなんだから。 <laughs> まあね。ハッピーよかったね。よかったよかった。 続きまして、愛知県のタカトゥーさん、18歳の男性の方からです。三、森、さん、そしてゲストの飯田さん、遠藤さん、こんにちは。こんにちは。僕は小学5年生から中学3年生までずっと好きな女の子がいました。勇気を振り絞って中1の時に告白しましたが、うん、相手の入っている部活が恋愛禁止で付き合うことはできませんでした。えー 互いに3年生になって部活も引退したのでいけるんじゃないかと思い2度目でしたが懲りずにまた告白しました、うんうん、受験で忙しいとのことで返事はノーこれは仕方のないことなので5年間の恋に終止符を打ちましたですが 高校3年生になった今、あの時振ったの実はずっと後悔してた。付き合ってくれませんかって言われました。え好きな人はいないんですけど、3年間1回も会ってないし、ツイッターの DM で来ているので、 <laughs> 未読無視しちゃっています。僕は一体どうすればいいでしょうか <laughs> おおこれはなかなかね、なすごいね。すごい。女の子すごくないこれ。うん。ねすごい。ね これは分かったこれあのー、女子的なこの心理を私思うに。 なんかこう、その時は全然乗り気じゃなかった当時は。全然興味ないし。恋愛とかにもね。そう。でもなんか断るっていうのも勇気がないっていうか、その、なんかこう、傷つけるのが怖いみたいな。だからなんかちょっと、恋愛禁したかなとか、なんか今ちょっと受験が忙しいかなとか、そういう感じでちょっと断ってたんだけど。そう、いざこう高校生になって、高校3年間過ごしてきて、最近彼氏途切れたのし、ちょっとあいつ私のこと好きだったから連絡してみようみたいな感じで、 連絡したと思うの。だから未読無視してていいと思う。あ、ほんと。 <laughs> 一枚上手を言ってね。そうそうそう。女の子のね。そうそう。そうだね。ちょっとツ、ツイッターの DM っていうそのところが気にな、引っかかったよね、女子としては。なんか、そう、付き合ってくれませんかじゃなくて、なんか、久しぶりにまたなんか、ちょっとご飯とか行かないみたいなのだったらわかりますけど。そうそうそう。 急にだもんね。ちょっと怪しいよね。ちょっと怪しい。ちょっとこれ詐欺の手口。そうだね。なんならちょっと違う人が送ってるかもしれないからね。いやー、リアルな回答。詐欺の手口いや、ほんとあり得るよ、DM。 <laughs> これはもう DM 見ないで、未読のまま削除しましょう。そうだね。 <laughs> メールとかで来たら、もう一回来たら。そうそうそう。ね、そうね。そうよ。3年間会ってないのに急に付き合ってくださいなんてびっくりしちゃうよね。不思議な話だもん不思議な話。詐欺です、詐欺。それは詐欺です。詐欺です。 ずっと、あなたのことが好きでした。付き合ってくれませんかよし、ツイッターの DM で、送信とダメだよ。ダメか。それダメ。ダメ直接言って、直接。そうだった、そういう喧嘩になった、ね。警戒されちゃうやつですよ、それ。以上、大沢ゲームでした。